Eh, ¿sabes qué? ¿Qué? Yo tengo un pendrive donde antes guardaba los PowerPoints que me enviaban. Ah. ¿Y? Podríamos abrirlos y hacer eh, leerlos en directo. Bueno, vale. Eh, Haciendo comentarios graciosos para que la gente se ría. Sí, pero hay alguno que también es gracioso. Ah, pues vale, vamos a mirarlos.